O întrebare foarte bună. Ce îmi place la această meserie? Îmi place să interacționez cu oamenii, îmi plac oamenii, iubesc oamenii. Sunt o fire foarte sociabilă, îmi plac florile, mă bine dispun și să nu uităm ce îmi place cel mai mult, îmi plac miresele. Creez câte o poveste pentru fiecare mireasă în parte. A, ce nu-mi place? Da, nu-mi place un anumit lucru. Ă, dezapreciez faptul că oamenii nu mai caută să ofere flori ca în ă, anii precedenți. Ă, nu-mi place că supermarketurile ne-au luat clienții pentru că au schimbat calitatea cu cantitatea. Și normal că profitul florărilor a scăzut enorm de mult. Cam atât cred că nu-mi place, în rest îmi place tot, îmi plac florile, îmi place tot. O întâmplare foarte haioasă am avut-o la florăria noastră, la florăria unde lucrez eu de foarte mulți ani, florăria Il Piccolo Fiore de pe Decebal, unde vă așteptăm cu mult drag să veniți să cumpărați flori. Având foarte multe nunți într-o sâmbătă, am avut foarte multe buchete identice. Și a venit o mireasă după un buchet și fiind foarte stresată și având foarte mult de lucru, i-am dat buchetul altei mirese. A plecat la 200 de kilometri, bineînțeles, cu buchetul. Și a trebuit să merg după el. Cealaltă mireasă a așteptat aici în florărie și eu am mers după buchet, l-am luat, l-am dat pe cel adecvat, am venit înapoi, i-am dat buchetul miresei, s-au căsătorit, au plecat fiecare în treaba lor, totul a ieșit super ok.